Всем привет, это рыбалка с Пашком. И сегодня мы приехали порыбачить на Москварику на фидер. И сегодня в нашей рыбалке нам поможет беспроводной холод Dipper Sonar Pro Plus. Сегодня покидаем здесь его на акватории, посмотрим какой рельеф, глубина, бровки какие-нибудь поищем. Ну, в общем, будем искать сегодня перспективную точку для сегодняшней нашей рыбалки. Очень удобная вещица, можно применять ее на любой акватории – Просто привязываем окудочки, устанавливаем связь с телефоном, забрасываем. И он нам сразу начинает передавать, какая глубина в точке, какие-то аномалии, бровки, коряшки, водоросли на дне, э, наличие рыбы, если она есть. Также он сигнализирует об этом, на какой глубине рыба стоит, температуру воды передает, если это кому-то интересно и важно. Вот. И сегодня здесь его покидаем, очень интересно посмотреть. Я знаю, что здесь, в принципе, не глубоко, но сегодня мы посмотрим это при помощи холота дипер Начнем. Так, связь мы установили. Осталось только забросить воду и посмотреть, что он нам покажет. Тут на Москварике присутствует течение, поэтому мы просто будем сплавлять его по течению и смотреть за показаниями эхолота. Итак, в данной вот точке глубина 3,2 метра. Точку мы нашу проплыли. Теперь сделаем второй заброс и уже будем подматывать к берегу. Итак, 3,7 метра эхолот показывает. Делаем подмотку к берегу. Так, вот она пошла бровочка, подъем на 2,7. нашли интересную точку эхолотом диппер. Это бровка с глубиной 3,7, э, подъем на 2,7, то есть э, с разницей в 1 метр. На этой бровке заклипсовались и сейчас приступим к кормежке. Будем кормить точку и ждать хорошую крупную рыбу. Итак, мы прикормили точку и уже начались поклевки первые. Одну плотвичку поймали, потом белоглазочку одну поймали. И уже по поклевке на каждом забросе у нас происходит. Я вот даже сейчас не буду выключать камеру, чтобы вы увидели. Вот с двух камер снимаю, сейчас поклевка будет. Сейчас увидите. Еще вот это включу. Шьем. Вот уже подергунчики. А может быть будет и закон подлости. Когда все включено, то поклевку мы не увидим. Вот. Не знаю, успел ли или нет, но кажется, что не успел. Да. Не успел я засечь, так что второй дубль. Это я на пару шаловил. Сейчас попробую ради интереса мотыля насадить. Посмотрим у нас, какая будет реакция на мотыля. Погода шик штиль. Просто красота, одно удовольствие рыбачить в такую погоду. Итак, второй дубль. О, поклевка уже была. Ну вот это вот я такие называю поклевки подергунчиками. Один раз дернет и все. О, теперь засеклась вроде. Так, небольшая белоглазка Ну вот, как вы видели, поклевка себя долго ждать не заставила. У меня поводок 0,16, поэтому такую рыбу можно принимать без подсадчика. В руку, как говорится. Вот. Белоглазка. Вот небольшая белоглазочка. Видимо, все-таки наша бровка оказалась успешным выбором точки ловли. Рыбка на ней стоит, стала рыбка. Осталось только дождаться какого-нибудь бонуса. Давно я здесь не рыбачил. Много изменилось. Но одно радует, что мусора нету. Видимо, все-таки культура наших рыбаков немного выросла. Перестали мусорить там, где рыба ловит. Не может не радовать. Jest. Итак, мы уже поймали плотву, белоглазку. И вот она, белоглазочка, можно сказать, самая крупная из того, что мы поймали сегодня. Так что тенденция идет на прибыль. Вот она, прибавка к весу. Очень удобная заметка вам на будущее. Ну, мало ли кто, если вот крутой берег, очень удобно второе ведро с собой взять, наполнить водой и мыть в нем руки, чтобы постоянно не спускаться к воде. Потому что от рыбы, как правило, очень много слизи, которая остается на руках и очень потом мешает ловле. Вот первый подлещик стал на точке. До этого клевал только белоглазка. Ребят, сейчас была поклевка. Я подсек рыбку, но она сорвалась. И я вот вытащил. Вот все, что осталось от крючка. Крючок, в общем, сломался. Вот такая вот фигня. Меняем поводок. А! Дождался я его, ребята. Ну что, друзья, вот он, вот этот долгожданный бонус с нашей выбранной точки. Точка работает. На прикормку пришла крупная рыба, надеюсь, не последняя. Такой неплохой подлещик, грамм 600-700. Что, будем продолжать кормить? Время еще есть, надеюсь, он там не один стоял на точке, мелочь разогнал. Так что продолжаем. Ну что, друзья, наша сегодняшняя рыбалка подходит к концу. Сегодня и холод Дибер Сонара Про Плюс показал нам отличную точку для сегодняшней рыбалки, где мы смогли сконцентрировать всю рыбу. А для тех, кто не в курсе, рыболовный клуб «Диппер» сейчас проводит конкурс, где разыгрывается 100 призов, 45 эхолотов «Диппер», 20 спиннинговых катушек и 35 сертификатов на скидку от 30 до 50% на всю продукцию «Диппер». Условия конкурса довольно просты. Нужно подписаться на их канал и страницу в социальных сетях, сделать репост видео с конкурсом, заполнить анкету, и вы в конкурсе. Более подробно можно прочитать в описании или на странице у ребят – Призов достаточно много, так что выиграть будет довольно легко. А мы сейчас достанем садок и посмотрим, сколько мы сегодня смогли наловить рыбы. Ну что, друзья, настал момент истины. Достаем садок, смотрим, сколько мы сегодня наловили. такой скромный улов. Не знаю, сколько сейчас убежало, пока перекладывал. В основном белоглазки много. И вот он, один трофейный лещик. Такой небольшой. Отпустим, пусть плывет дальше. Латвички есть хорошие. Очень много белоглазки. Вот такие экземпляры. Вот платвичка. Тоже неплохая. Ну, в общем, как-то так. Опускаем всю рыбу, чтобы поймать ее в следующий раз что, ребят, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока.